ダメ見ないでクレハちゃんよかった目が覚めたのおいいきなり立ち上がって大丈夫なのかああえクレハちゃんあごめんなさいごめんなさいごめんなさいだってあなたがいきなり触ろうとするからどうしたんだクレハお前変だぞも字も字。あのすみません私 クレハさんじゃありません。冗談はよせクレハあ、あの、信じられないかもしれませんけど、冗談じゃないんです。わあこれってもしかして、クレハちゃん幽霊さんによせよせやめろ言うな言わないでくれ取りつかれてる。うるさいわよ、リオお黙りお座りお手 よしよしいいかねすごいリオ先輩が一瞬でさすが癒し系ポロポロポロなんだそれはあ涙がこぼれる音です出てないっていうかちょっと怖いよ目を見開いたままの無表情だし私力が弱くてこの方の意志を奪って喋るだけで精一杯なんですなので 感情や行動をこうして擬音でお伝えした方がいいかと思って。うわぁ、わかりやすくていいね。ん音は伝わる。それで、あなたはどうして泣いているのだって、リオ様に、そんな格好悪いことしてほしくないんです。私にそうよ、リオ。実態はどうあれ、あなたの売りは、かっこいい先輩なの。 クールに決めてニヒルに微笑んでないリオには存在意義がないのよそこまで徹底的に否定するのかアペーとかさせたのお前だろよピクピクダメよリオ怯えてるじゃないどうどう落ち着いてリオ怖くない怖くないからいい子ねこちょこちょこちょ今のうちにそこの椅子に縛り付けてはいあれ そういえばこの椅子うん食堂のとお揃いなんだじゃあこれでここまで来た目的は果たせたねあとはあなたを何とかすればいいわけね幽霊さんこの砦に住み着いている子よねはいねえあなたはどうして私たちを迷わせたりクレハちゃんに取りついたりしてるの心残りえ何かで読んだことがある 幽霊と呼ばれるものは現世に何か心残りがあると昇天できずに現世にとどまることが多いとそうなのはいそうじゃあその心残りがなくなればあなたは昇天できるのね多分ならとっとと話せっていうかその前に私を話せあら正気に戻っちゃったのなんだその残念な顔は毒を食らわばなんとやらだ こうなら幽霊でも何でも付き合ってやるパー本当ですかあああだからとっととその心残りとやらを話せ文字文字あのちょっとお耳を拝借させていただいてよろしいですかあ私はいあの実はぼしょぼしょ えぼしょぼしょぼしょぼしょしょしょしょしょぼしょそうだったのこの手紙をわかったわ任せてってなぜ私を見るあなた今幽霊でも付き合ってやるって言ったわよねい言ったがそれがどうした昔々 一人の女の子がいましたいきなり昔話か彼女にはとってもとっても憧れた先輩がいましたでもその女の子はとても内気だったので先輩に話しかけることすらできませんでしたわかるわかるよその気持ちでもそれじゃダメなんだよ伝えなきゃそうこのままじゃいけないついに彼女は決心しその憧れの人に 自分の思いを綴った手紙を渡すことを決心しましたドキドキでも運命は残酷ですそう決心しようやく手紙をしたためた直後に彼女は事故で亡くなってしまったのでしたそんな渡せなかった手紙できなかった告白それがずっと心残りとなり少女は天に召されることもかなわずずっとこの世にとどまり続けることとなったのでした 神様の意地悪ところがその数百年後に奇跡が起こりました彼女が憧れた先輩とそっくりの人が現れたのですしかも彼女が乗り移れる霊感少女と共にこれを奇跡と言わずして何と言えばいいのでしょう待てなんだかすごく嫌な流れなんだがその憧れの先輩にそっくりというのはもしかしてどう したのリオ珍しく勘がいいじゃないついでに聞くがその先輩というのは男性よもちろんよかったわねリオあなた彼にそっくりなハンサムだっておおそれはサンキューありがとうなんて言うと思ったか冗談じゃねえ話せほどけ断る絶対にそんなのお断りだはあそうですよね私みたいなのから 告白されるのなんて、迷惑ですよね。あ、あ。分かってたんです。でも、リオ様があまりにも先輩に似ていたものだから、ごめんなさい。特に、リオ様は幽霊とか苦手そうですし、気持ち悪いですよね。 私なんかえそそんなことはないがリオ先輩お願いです受け取ってあげてください私もこの子の気持ちよくわかりますこれで断るなんて人手だし人じゃないのはこいつの方だろねえリオこの子の願いを叶えなきゃきっと私たち永遠にここに閉じ込められたままよ器の大きいところかなちゃんたちにも見せてあげてそれに私も見たいわ 凛々しく告白を受けてあげるかっこいいリオのことそうですこの子の夢を叶えてあげましょうお願いです先輩、ね、どうしてお前はいつもそんなキラキラした目で私を見つめるんだリリ分かったこうなったら告白でも何でも受けてやるわ本当ですかああドキドキなんて男らしいんでしょう あの人にそっくりキュンもう逃げも隠れもしないだからとっととこれをほどけん、ごめんねリオまだダメなのなぜだ実は彼女の希望で告白にはやっぱりそれらしいムードが欲しいってというわけでじゃんなんだその服は制服ですって彼女が生きてた当時の 奇跡的に一着だけ無事なのがあったのよ本当はその先輩丸坊主だったらしいけどさすがにリオの素敵な髪を切るのは忍びないからそこは諦めてくれるってだから着替えるくらいはね <laughs> もう逃げも隠れもしないと言ったろ今さらお前らに見られても何ともないし着替えるくらいはってダメだほらやっぱりいや 味じゃなく頼むとにかく今はまずいんだあっちに行って一人で着替えるだからはいはいさあかなちゃんノエルちゃんやっておしまいあらほらイエスだ先輩失礼しますえええ観念しなお嬢ちゃんく来るなドキドキワクワクもう往生際悪いわよ はい脱ぎ脱ぎしましょうねやめ 私の先輩がそんな下着をつけてるなんてありえない絶対ありえない自信違うこれは不潔ですわいせつですそんなのそんなの私の好きな先輩じゃない当たり前だ紐で悪いか勝手な理想を押し付けるな その先輩だってお前の知らないところでどんなだったかわからないだろうお前が思うほど素敵でもかっこよくもなかったかもしれない変な趣味があったりしたかもしれないでもそれを全部許せるのが本当の愛情ってやつじゃないのかだってだって仕方ないじゃないですか私何も知らないんだものあの人のこと 何にも幽霊さん私にだってまだ恋とか愛とか正直よくわからないでもきっとお前は恋に恋していただけだ違うか <laughs> 分かったらほどいてくれはい ずっと待ってました私のことに気づいてくれる人を私はここから出られなくていくつもいくつもの季節が巡って移ろう世界をたった一人で窓から見つめ続けていましたそしてあの日私一人を残して世界は完全に終わってしまった。 あなたやっぱり大断絶より前からこっくりあちなみにうなずいた音ですあの日から本当に長い時間が過ぎましたわずかに生き残っていた私が知っていた私の国の人々はじりじりになり新たに訪れた人々が この学校の周囲に新たな町を作りそれでも私は一人だったずっと一人でただ見つめるだけで分かってる分かってるんですあなたはあの人じゃないあの人はもういないみんな みんな行ってしまったどこにも行き場のない私の思いだけを残してくそどうして抱きしめてくれるんですか私はお前の好きだったその人じゃないお前が理想として思い描いていたかっこいいリオ先輩でもないかもしれないでも こんな私でよければお前の手紙を受け取ろう好きになってくれてありがとう勇気を振り絞って告白してくれてありがとうキラキラキラキラキラキラあ光が <laughs> 嬉しいずっと夢見てたんです あの人の腕の中にこうして抱かれることキラキラキラありがとう大好きでした全部キラキラキラキラキラそうしてあの人騒がせな幽霊は行ってしまった 翌日私たちが目覚めたのはいつもと変わりない廃屋の一室だったあのイデア文字の本に満ちた奇妙な部屋はきれいさっぱり消えてしまっており私たちは一言も喋らずに眠り続けるクレアを背負っていつもの砦に戻っていったクレハはそれから一日寝込んだが 自分があの幽霊に取りつかれていた時のことはさっぱり覚えていないらしいカナダとノエルもそんなクレハに気を使ってかあの出来事については一言も触れようとしない言わんやフィリシアにおいてはそして私はといえばそんなみんなの態度のせいであの出来事に対する現実感が日々薄れてゆくのを感じている 今ではやはりあれは全て夢だったのではないかとも思えるのだただ夢ではなかった証拠に今私の手元にはどこか怯えたようなそれでいて精一杯な気持ちを感じさせるイデア文字で宛名が書かれた古びた一通の手紙が残されているまだ開けてはいないしそのつもりもない どのみちイデア文字で書かれたそれは私には読めないだろうからだが封を開かずとも内容はわかるきっとそこには書いてあるに違いないのだあなたが大好きです